Hyvää iltaa. Tervetuloa, tässä se on. Hieno studio, vähän aikainen, mutta löytyy kaikki uusimmat nippelit ja nappelit. Ja mennään peremmälle. Näemme ääneen tämän mykistävän paljon puhutun koulutun videossa.